Bueno, buenos días gente, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy por aquí? Excelente, mejorando como siempre Bueno, hoy es un día nublado, pero nosotros no por eso vamos a estar tristes Hay echarle para adelante, como se dice Bueno, hoy día vamos a estar saliendo a visitar un poquito la playa Vamos a filmar algún videito por ahí El tema de hoy va a ser el enfoque y ojalá que estén bien por ahí. Fuerza, ánimo, el día se viene con todo, el día se viene con muchas pruebas, con mucha batalla. Hay que batallar, nada es fácil, pero hay que seguir. ¿eh? Bueno mi gente, muchas gracias y ahí solo quería saludarle y vamos con todo. all only dijimos, es el enfoque. Cómo podemos mantenernos enfocados en nuestras metas o con cualquier proyecto que tú estás haciendo para poder cumplirlo. Y ojalá que el audio esté saliendo bien porque me olvidé no traje el equipo completo, pero vamos a tratar de que esto salga bien. Bueno gente, me imagino que acá hay menos ruido, allá había bastante ruido. Entonces, lo que veníamos diciendo es que a cuánto nos llega esa tentación, o mejor dicho, como ser humano tendemos a enfocarnos más en nuestros problemas que en nuestras metas. Eso sucede, ¿verdad? A mí me pasa bastante eso. Para muchos es muy familiar y debo admitirlo, esto lo del video que empecé a hacer y, y, dejé por unos, yo creo que unos cuantos tiempo. Es algo que me pasó, me desenfoqué y por eso quería hablar sobre, sobre el enfoque. Cuando nos mantenemos enfocados en nuestro propósito y no en nuestros problemas, podemos ah, gozar de felicidad aun cuando todo está cayendo. Interesante, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que pasó acá con Pablo. Cuando leemos la carta a los filipenses, esta carta Pablo lo escribió ya siendo viejo, estaba en prisión en Roma, lejos de la casa, familiares, amigos, esperando a ser ejecutado, como dijimos recién. Y dijimos que él lo perdió todo, hasta la privacidad, porque estaba encadenado de los pies con un soldado las 24 horas. Él no estaba <laughs> pasando, esa situación que él estaba pasando no era la, la mejor de todas las situaciones. Y muchas veces lo mismo pasa con nosotros en nuestras vidas. Muchas veces llegan situaciones donde nos podemos perdemos todo, donde somos encadenados por algún tipo de vicio, algún tipo de problemas. Y luchamos con, eso día a día, inclusive muchos de nosotros literalmente perdemos familiares, amigos, ah, cuando empezamos a hacer bien las cosas. Y esos momentos muchas veces ah, son situaciones que molestan un poco y que desenfocan muchas veces. Pero había algo que a Pablo no le pudieron sacar. Y en este mensaje lo podemos bien claramente. Y, ese algo fue su propósito, como dijimos. Número uno, eh, la lección número uno de hoy es que cuando nos mantenemos en el propósito, todo sale mejor. Pablo decidió quedarse enfocado en su propósito, aun cuando todo está perdido. Pero ya todo le habían sacado. ¿Cuál fue su propósito? Si lees el 20 el, versículo 25 y el 22, ahí, el, 22 al 25 encontramos el propósito de Pablo, que, que, dice que es de servir a Dios y servir a los demás, servir a su, a su prójimo. Haciendo este pasaje en nuestras palabras más o menos nos dice así, soy tentado a ir a dos direcciones, no sé cuál de ellos escoger, dice. Es seguir viviendo y ser de utilidad, servir a algo más entre ustedes o, oh, oh, la otra opción es la de ir en la eternidad una vez por todas y dejar todo lo que hay acá en la tierra y, terminar su sufrimiento. Yo creo que la segunda, en, mi caso, la segunda es la, más factible para él en este momento que estaba sufriendo bastante. El segundo punto que aprendimos con esto es que él pudo elegir cómo responder a la situación. Esa es la ventaja de un hijo de Dios, es la de poder elegir a cómo responder a una situación como esta, por ejemplo, o cualquiera sea su situación en este momento. Y esa ventaja es la de, poder responder a situaciones difíciles, positivamente o negativamente. O puede darte muchas excusas para no salir y quedarte en ese problema o ese ocho donde te encuentras. El típico cristiano cree que Dios tiene que hacer todo por él, que Dios le tiene que ser el proveedor. Lógicamente es nuestro proveedor, pero se pone a sentarse y esperar de Dios que, le, se, le, que se le dé, que le llegue bendición. Se siente a esperar la bendición de Dios cuando Dios ya nos lo dio todo. Dios nos dio la libertad, Dios nos dio, hasta su Hijo murió allá en la cruz por nosotros. Ya nos dio la victoria. Y cuando hablamos de victoria no solo estamos hablando de la salvación. Por supuesto, la salvación es el regalo más grande que Él nos había dado pero también te dio la victoria para ser mejor, para vivir mejor, para salir adelante, para disfrutar, ayudar a otras personas y servir a otras personas. Tienes el privilegio de decidir cómo responder a, tal situación. Esto se parece a una historia eh, de una persona que se llama Mark, que este está parado frente a la cámara de gas desnudo a ser ejecutado por los nazis. Y él perdió todo, su familia, le mataron a su familia, le sacaron todo, estaba desnudo ahí ya, ya para ser ejecutado. Y él pensó y dijo, hay algo que no me pudieron sacar, y que me lo iba a llevar conmigo a la tumba. ¿Qué fue eso? Eso fue, fue la forma en que podía responder a esa situación. Muchas veces no podemos controlar lo que gente puede hacer a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo responder a esa situación. Como por ejemplo, muchas veces nos podemos, hemos controlar que una persona te hiera. Cualquiera sea tu situación, puedes decidir cómo responder a esa situación. Eso depende de ti. Entonces saliendo a esta conclusión, la pregunta que se viene ahora es, ¿qué crees que sea tu propósito en esta vida? ¿Tienes algún propósito? ¿Has descubierto ya alguna vez tu propósito? ¿Para qué vives aquí en la Tierra? la segunda pregunta que tengo para ti es, ¿cómo cambiaría tu respuesta a una situación, a una mala situación, cuando sabes que tú tienes el control de las respuestas? Tengo otra pregunta para ti. ¿Hay alguna distracción o influencia que te está atajando a enfocarte en tu propósito? Si estuviera en la situación de Pablo, por ejemplo, ¿cuál, sería tu reacción? ¿Qué tipo de actitud tomarías en ese, en ese momento? primer consejo que te puedo dar es, te aconsejaría es que busque y identifique cuál es tu propósito. si miramos a Pablo, la historia de Pablo acá, vemos que él tenía bien definido su propósito, que era la de servir a los demás, sirviendo a Dios. Quedó enfocado en su propósito y siguió sirviendo a los demás por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo tú respondes a esta situación difícil cuando sabes que la respuesta que que quedará es tu decisión. ¿Será que decides responder con una valentía y decir me enfocaré, pase lo que pase? ¿O tu respuesta es lo dejo todo, lo tiro todo, la basura? Esta respuesta dependería de qué tan relevante sea tu propósito en la vida. Última pregunta, ¿qué tipo de distracciones está haciendo que te desenfoque de tu propósito y enfocándote en tus problemas? Asumiendo que ya sabes cuál es el propósito de tu vida aquí en la Tierra. ¿Qué tipo de distracción está haciendo que te desenfoque? de tu propósito y te enfocas en tus problemas. Estas son las preguntas que te dejo en este video. Bueno gente, este el video de hoy, bueno, ojalá que les haya servido de algo y vamos a estar en el, viéndonos en el, próximo video. Que Dios les bendiga y que tengan excelente día. Lo pasamos excelente, bueno, ya tengo hambre. voy a comer ahora algo, un pedacito de pizza o algo de eso. Y para la casa. Bueno gente, muchas gracias. Pero gente... <laughs> Ahora le invito mi comida y que tengan buen provecho. Excelente día. Nos vemos en el siguiente video.